九百还是六百？六百，六百，跟我差不多。六百七，我总感觉通过那看的话，还还我发现有趣，看对对，我那儿六百七，十五你反正差不，我上次去去验光，我看到，嗯，六百五又涨了，光天。